online media channel tujanga kwa anonga tukola chi na tusabula era tambuza video yeno gamba munno bila munno ntwizido mwate ya tudente tudente katatumba erimu eh. eh, haji pasta bujingo eh uganda andi badde mfu nyo hanti amagezi gonna bagenka naye bujinga yagala ki bujingo taina cha yagala busiru busiru ne bakore abo nabo nabafu anti babu plan di omwenga kati kankubuulire wobeera mu buyinza mm. buli kijja okukuyamba kyonna okola ki nalaba president museveni ng'anaaba amazzi wali nwamugambye oluzzi luva mu ggulu nentya ng'olwo oluzzi twalwyitangako ne twambuka ffe abazaaliddewo ekampala ne mm. tugenda ali emulago anti otuva kasaawo mm. ne tukkirira okunaabiraawo ee eh, bamugamba luva mu ggulu neyeyambula engoye n'aziteeka kubanga najja okunaaba kyokyo kyokyo kyokyo Kweza Museveni Ola Ola kakati Ola Ola mama pini nge jamu kula Mga haba eh. jaja bagamba Na mwa yao Emisambwa jaga Kakati Kweza Museveni Bili ya chimu isao Akura Kakati nyo ngeri jayo gere nyo Muka mga ma eh. Amukura mba sama kwanga Saba Sama Wata ita kwa wana Taka na kwa wana Hati eh. batu kuida mana Nse nangina isi mba nyogo yukafana Nangani Nangani batalina banda be nagunya kati eh. pulezida museveni yayina okujja n'omugambye eh, eh. wali waliwo omusajja akuŋŋanyia abantu yete yasooka kulowooza bantu klasiayasamira muliitalyeweyakyogeddegenda eyo obeere ngaowasanakwana bebokozesa totwasamira toddamu kutwasamira olabanga omukazi omusajja nga atandise okwagala bakozesa oyotabamu magezi genda eyo gweolaba nga omusajja nga atandise okwagala abawala bakozesa tabamu eh. magezi totwasamire oba togenda kwetonda ah, ah, ah, tetusuubira nakwetondako walumbya amerika eh. eh, okulumba bobwaini walumbya amerika totwasamira Bob Wayne is a tar, tala ya Buganda, Uganda. <laughs> eh, eh, onchidemu? Chidemu hao. Bob Wayne eh. tala ya Uganda. Bob Wayne ni ta ya Uganda. Kati otulete na nanka ni mwako manina. Mjimu ya kama mwako mwako Bani, pebe mayati kati ante kwe nyinache nkwa gaza. Bubulo gundi, butale bwa bubulo product. Sina buzivu na mtu wakola mbubulo. Nye kastoba musiru. Ani akola mu bubulu. Oyo yali akola mu yali akola mu mu bubulu. Eh. Kijo kye yali akola. Buyavao na ye. Yava masaka boya. Ewa. Ewa. Ani alimba. Products ze masaka wade tuli basiru ne tuli na yabo tali muwa. Akubule bajjaje ne bajjaje bawa. Totugatika nawe. Tuletere ebitambo nawe. Bijeje ebitambo ne bigi. Yasuka ebitambo ne bitega. tokattira abantu bamasaka bategeera nyo olwo oluguudo lwemasaka ludipressed kyovaola na buli munyankola ategeera kwayita ne president museveni kwayita olwo oluguudo totata naye bitambu nabiteeka nga gendeo era eh, nti aha kati buli muwesitana kwayita bwati kubanga ludipressed naye kati waliwo abalwekuutirizaako atubulye bajjajjabe bana anti nkugambi kakati totuleetera gasiya totuleetera yalumbya amerika Bobu Wine ni ta. Yes, mpagira eh? President Museveni kituufu. Ne President Museveni ali miaka jaka ungezi na Uganda wange. Uliliza chenku gamu. Mm. Pagira President Museveni, yes. Mm. Na ali miaka jaka ungezi. Uganda has to go on. I'm 32 go, coming to 33. Yes. Eh, eh. ali mujalwa gulu ajalwa gulu ne wa onota aveno nga muta bobu anita yagenda tukubira corruption wano na tetunafuna chovola banze na gamba hmm. mu mm. movement singa twaleta muvubuka waliwo gwe nali nsubira oh, oh. ani oyo ani oyo akakaluka ni nyumi ajaji waliwo waliwo waliwo gwe nali nsubirawo bana mugali ayogerako mm. Singo yajja ne magere ne leta banange hey. akakalu byomwa kaisunga banaga hey. bavubuka aba Mamanyabo. Eh, Kicho tuliko mulembe kati President Museveni aina tuleta muntu muvubuka. Tasiku tuleta bano banne ba Moses Ali bani mm, President Museveni aina tufunira yo omuntu omuvubuka. Eh, to encounter nuclear yemagere. Hey. Eh. Ah, musajja akubanga ye, ye ah, amanyi kati. Musa omuntu akera na gamba ntino owe magere si wa amanyi. Hmm. Either be basiru abatategera abataina magazi. Yoyo. Hanti hanti background yo jiraba. okumanya kati kakule kati kakule okumanya mujingo anti bwe busiru mm. okumanya mujingo tati fa abogera ku bintu ebimu mm. one educationally mm. tubadde vast bwe njogera ku presa museveni meeting meka zembaddemu one on one bwe njogera ku muganda bwe tubadde atuzalidde okwampala kuba buli kintu kihappeninga wano ate nga tetuli eri munankani mbeera mbi kubanga mumbeera mbi olusitolowooza tetuyina abali waggulu okutegeera ebintu mu sitayire eno tubiwulire omuntu wa wansi mm. ondeetera oyo lemiteri ku magezi geoyo omusajja mm. tuli kutegeera mm. kubutategeera butamanya na busiru byenjogedde tosobola kuzaala abaana mu tedi bugingo n'ogaana omuwala oli n'owooba onyiigidde muganda wange omwana waakusobya n'owaaba akunyiizizza ngaali ku campus muwerera akasembayo mala okole ki omute twalaba tedi bugingo ku tv ng'alwanira school fees kakati oyo omusajja kyeŋŋamba obutategera defines him hmm. nibyogamba beobutatwetondera yes his background does not even tell him hmm. nti saying forgive me indino kirina kyekimwongerako hmm. tosobola kuleka mwana wo gwewezaalira n'ogaana okumaliza university bamale kukakabukasi kutwala wannakiwala Eh? olyokosa naye ng'ali mu maka oyo mwala ow'amaaso wat mm. oyooyo nakadi gwe gwe tumanyi nti no yali yali baali nga bamuwuuba ng'omwana gw'owerera owuwe si wuwo makula ye makula eh, oyo makula alina omwana atali wa bugingo bugingo amuwerera naye bujingo ababe omuwala yali amaliriza mm. nagaana bamala mukwata ddokolo oh! eh, nomukwata bati kati obwo si busiru kyenkugambye ng'ondeetera nze ne wemba omwana wange yanyiiza ŋŋamba hmm. osanga ali neetondera naye nze kankole ekituufu ng'okwata otya atali wuwo hmm. n'otandika omuweerera ng'oli owuwo amaliriza kubanga mu univesity n'woba musadi ya n'otogimalaako toba hmm. graduate yes kati oba otegeera andeetera kalimbwe ogatta abe masaka mbu baleeta bugingo yali akolaki mu butale bw'obubulo talina kyeyayigayo nze nina mikwano gyange gyonna waliwo ne bali abandeanti <coughs> <coughs> ah, combination yeeyo mm. ate pasta yiga asinga nnyo oyo omusajja omanye osobola okuba totegeera novaino mm. kati pasta yiga ye yamunyunguka eh, kakati asobola okukola ebiwalabako pasa bujingo ngaagaana owerera omwana we wali okiwuliddeko pasa bujingo yawerera abaana be naafuba mu busente obutono nawerera n'aba abalala nayamba naye bugingo ayamba babe ayamba bamutadde mu cupa wa makula osobola n'okusanga kati ngaoyo bugingo ku kutegeera kwe ng'azimba amaka ag'amaanyi waba makula era e twagala baanene wakiso kyenkugamba kati oyo amago magezi bukyatandika muuba tamuzaaliyangayo kaana kuba beewuuba bugingo yasooka kukuba mpeta mm. nga tetumanyi nti naayina malaaya ye naakuba empeta ate kati what is the definition oli mufumbo hmm. olina omukazi wemabbali taba malaya yes so oyo makulu muleka agira ayasamira ku tv ze njagala atandika kale anyege ndemiteri bugingo hmm. bakuwana nti olina safe sibitya nze nyina heaven nefc njakukuba spiritual ne physical ogiroleeta empale walumbya america bera ebiwawa eh, walwo nabasumba walwo abasumba babasabo babasamiza walwo abasumba babasiru <laughs> nabasunga abasumba babawalaji hmm. oyo anonye jagwa okubya empeto ekyeza bayibuli okoze eki oba okyali mwakategeera ah. kyenkugamba gwe nja kukuleetera wino sente kubanga yagamba nti bobwaine okuleeta eri eh, emmotoka ya vieti ya bread proof ate naye twamulako emabega awo ng'agamba nti mukazi we yamugwirako bulayi emiliyoni kati gwe kankubule fe nga tetwavaayo ati kyenkugamba yeekubisa n'ebifaananya emikono akitadde mabere ga mukazi we akoze bwati akoze atya oyo gwayita mukazi we malaya ye agitadde bwati nabiteeka ku social media tetulina kyitwakola amugulidde emmotoka tetulina eh. bona babeere eri namuguliramu omusajja atasobola kugulira mukazi we kalaga hmm. kamiliyoni bere abatalina magezi stupid you are very stupid and dumb abantu babeera eyo ng'alina mukazi we balya n'ennyama bagirya ku sande hmm. naye nga balina laavu bagambye ogula obulega nandaweya kwe kwagala mukazi wo miliyoni ebbiri atukuba obusiru anti bwe busiru anti akyogera mu audiensi ye gye yalogaomanyi nti waliyo ne bapasita abalina amaanyi naye nga bagajja mu gasitaani balala papa kati osobola okusanga o nga yakwata abantu abo bonna bonna nga baddofe nga yabalugaluga folowooza kyaki ngaabalugaluga gweomuntu nayogera obusiru okuva ku january paka december n'avuma pasa serwadde yamwola eh. gwenamuliisa yamuliisanga amuvuma hmm. bwati wali ekirabyeko ah, bannange nze nyina omusumba margaret kagwa hmm. yanyamba ewalitewayambika maama wange ng'afudde newe mmala omwaka nga simulabyeko mm. eh, eh, nkuba bukubi simu banawe munkolere kino banange ensonyiwa banawe mami sinakuwulizaako mami wange mami wange naye oyo omusajja pasita serwadda yamujja mu kalimbwe n'omufuula pasita ku victory church mm. singa teyali serwadda teyandifuse pasita naye amuvuma bwati amuvuma a ah, n'omufuula mm. baali baganya abakadde ba victory church eh. serwadda n'agamba no omwana ono alina okuba omusumba namufuula omusumba bweyagendako mu amerika navuma abamu kati abasajja ngaabo osanga osanga abantu abalina otuyamba osobola okusanga dr serwadda hmm. neŋŋenda yanyambe n'agaana lwa nsonga agasirunga bugingo gamenya abantu abalina okuyamba abalala otegeresye mugamba tobola osanga abantu abalina otuyamba mm. nga bapasa serwadda mm. naye lwakubanga agasiru nga bugingo babamenya emitima natakuyamba eh, oyo bugingo tolaba nti no yeyewana nti naali connected yepanka musenyonga neŋamba ono wepanse musenyo oli pasa senyonga wakushana fichaki hey, eh, oyo faita takubye bannabbi bobulimba wano oh, simanyi bitya simanyi bitya omwyina yaayina entalo oyo omusajja alwana entalo kati ah, eh. no yaguddeo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ne lutamaguzi <laughs> eyo nsobi anti kati kye nkugamba omanyi osobola okwagala nnyo omuntu no mm. fantasizing mm. waliwo abasumba abaagala okulaga nnyo president museveni bamwagala ulakanakano mm, mm. nti nti baagala nnyo president museveni hey. Eh. omanyi museveni ali ku taamu egenda agenda president museveni asiibula kati waliwo abamulaga nti bamwagala nnyo mm. agenda okugenda nga bamukudde nnyo katwalu hey. Eh. abamulaga kat jackson nze ndowooza hey. Eh. musumba wange oyo mm. nenze ndowooza mm. okugoba lutamaguzi ku tv yo yabadde ensobi nti toddamu okujjaneobanga ogenda kukuba president museven kati kankubuuze mm. lutamaguzi obutagenda ku tv ya jackson senyonga mm. jackson yafiirwa lwalutamaguzi talaba kakyeŋŋamba nti musumba jackson mm. tebakuwa budde lutamaguzi ze brand tobayita buno obusumbasumba bwokuba lutamaguzi ze brand era musumba jackson hmm. nkwegayiridde that was a brander pastor pasita kankubuli abantu abamu kye batamanyi ku president seven mm. president seven omuvuma n'obeerawo kasatovuma mukyala weye kyeyagamba munkube katuni thats okay ebyo byoyogera byogamba tosobola kulwanirirako pulezida museven pulezida museveni alina abamulwanira bangi one of them is me kakati ate wojja ngaoli musumba oba okyonoona kyova olaba ogenda ku nbs nga waliwo avuma pulezida museveni waliwo amuwagira mu state house tebalaba ezo tv balaba nbs ogendayo ngaobona balaba nbs hmm. lwaki kaliisa takuba n'agamba lutamaguzi mujja ku tv ekyo muzeeyi ekyo yabadde bulanda ate nobagenda mugamba wisidomu kyeyakoze omanye abamulebeeta paka nze wisdom ono one guy nagoba oli bisaati eggulu nemugamba ajja wano eggulu aba mwana wa mulwanyi what i doing here n'ebisaati byo mugende mu bbeeri gye mwamanyira entebe mm. wano tuli kutereeza ggwanga omanyi ogenda eggulu oba kusotekilevel planning the nation mm. si sente era baziwa sente bapromota baani whatever mm. fe tugenda tukoledde president 7 with or without money tovola ba bano babujinga abamwasamirako mm. okumuvumira njagala ombuulu olunaku president seven lweyavumye bob wide first of all lwaki tamuvuma amanyize nuclear two president seven mm. asobola okuba nga akimanyi mm. tikatonda mm. yalonze gotegede kyeŋame mm. nkyongereyo bankikomyawo president museveni engeri gyalimu olwoyo oyo mm. asobola okubeerawo n'ategeera nti eh, omwoyo wa mukama ayina kyeyakoze kati namukwata bulungi bwerayiko nga vuma bob wine mm-hmm. kakati bwoba oddamu bob wine because oja vuma bob wine you are killing the rigors of this person bajagamba aya ah, president mseven ku regimu yafuna abavumi eh? no president mseven alina okuva wano mu kitiibwa atule lwaki tula nga teryamukwatako naye kakati omutandika okuteekawo embeera ey'okuleeta okulwana eri nuclear Basera nyanzi bagwa bugi. Kakati Stella nyanzi kampunzi keno. Mm, Mwunzi kanono. Amwani tuwagenze ni tulandaga. Mm. Na hivyo nabi nyima. Hivyo nabi. Stella nyanzi. Mm. Tugena muta andika tujemu komirao. Mm. Neka nkugambi. Stella nyanzi. Mm. Nagambi mwefu disi. Muli mwa abantu nga wakulea government. Mm. Nga wola wa munupu. Muli mube basi indika. Bobu wei naba mugezi. Mm. Bumu omu kwa omu. Ategela. Banku. Ka, ono yesi imba ku. Lubaga South Inka kuba. Mm, hivyo naga siya. Mm. Let me tell you. stella nyanzi mm. byayogera byonna tebigatta sabuse ne wanavuma bobway mm. stella nyanzi ekitegeeza byonna byeyali atugamba bifu naye omanye ekyasinga omunyiiza mm. yali alowooza nti abanuupu bagenda mumuwagira mu sente nowooba bobway noba bobwine mm. woba mukulembe bobwine nekira kyai kyemwewunya mm. he has mastered the art mm. of identifying royal people to him mm. omuwala malende shamim malende fe twali tulowooza ne shamim malende talina boyfriend ayina otegete kyanga naye omanyi kyendeeta anti fe twalowooza tyalabika mm. talina nga bannange kyeyika kwegamba watu ne bobwaine amulaba ki amulabamu essuubi eh. kumba omwana alina ne boyfriend we naye ng'ayagala bobwaini ngoki muwala muto alina fyuca mm. amateeka agamanyi bica mm. bw'oba bobwaini ngaowoono nyanzi nga tusobola naye kyoba olaba abantu mmwe mutegeere mm. mubeereko abantu bemutayamba kati oyo omukazi oyo stera nyanzi kati singa bobwaini yamwenda osinga n'afuuka mupi Siyatu tuku chizibu. Sengari ya chizibu. Eje miaka etano. Chobola Bobu Waini kuwe mpinka agaba ina. At least 50, like 55. Mm. Bari kusaidie. At Chile. least bari kusaidie. Chobola mugamba nyo. Bobolo nda ebintu bya kosase. Lowoza nyo kusegirinya. Abantu nga beba nyoma. Eee. Eh, anti segirinya. Bono jani ngolese vitabu byokuba mm. Aja kubuza nyinyinyora vino vitegezaachi. Bechiri. Hei. Neoja ulo nenyo woluzungu agendo kutabula. Olawe bakuwa segona. Hei. aba movement mm, anti kati bagamba bobwine aleme mulonda ngo nga chief whip obo position leader bakuba segona bakuba mpuga bakuba bed one pulira kati ebya ufuzi bo bitambula ne bobwine mugezi zekwe yetala Gwobolowoza kutala ya Uganda. Eh? Bobwe na solo kuba number 1, number 2, number 3 abasigadde majja mu number 8 9. Eh, ngawa wa wa wa. Kati baluwa kati mpayo. Hm? onetamukisha muntu gumwali muwana mm. bucaba kuba abantu nokutta abantu yali ayogeddeki mukisha muntu mayambala oyo mayambala bayaonagamba nti toleeta b hey. Eh. toleeta nga b hey. Eh. mu byetwogera mayambala kikyagatta ku byobufuzi bwa uganda okugjako kanika buredio bwa gundi bwananka bwa waya ready to buru gwe tusa biga ready to buru ojigata mm, boti hey wow. chicha tugattako ngo ngamba nze nonde mayamba asiba ku border ne pick and pray kankubira abakulembeze ba mawanga president chef nsoro musanga mm. ne waba katugambe te yenka nankana bigere mm. bamukolera yenga to nabanga yenka yeah. nangali straight yeah. president wa north korea yali yafa zalo no makedo mm. yali mumpi ne bamukolera yenga to ngampamvu sisobola kulonda pulezidenti ng'ali ku pick and play okuggyako ng'alina sente nga bamutereezeza pick and play ayambala amakoti g'abalokole gonna gamwambala galinga kanzu ali awo byayogera tebitegereka nga nzira awo ntuma omwana waliwo amanya ge tugenda okukuba kakati mu kibalama abo tesobola kutuma tugenda gagoba mu buganda gundi kati mayambala ago n'abagalina bagenda tutandika okugejjako mm. kati erya nyanzi nyanzi tumanyi is under the influence of arikaho and sente omanyi abadde awo nga talina musajja njakuwa story ya Stella Nyanzi. Abadewa ngataina msaki? Eee, eh, gomanyo bali muwe Nairobi. Nenyota java deko. Tuki ya katisente wezi. Echi mwogeze vyo chii? Anti kankuburi. Mm. Ola mzee inga wali mutamu ege na miaka jaka ungezi. Mm. Bosa ngangu mukazi. Ngali miaka ja Stella Nyanzi. Mm. Ngataina mubeza ali yao. Mm. Ngali watu. Mm. Kakati abas sexually tormented. Sexually tormented. Yes, atebi ya suma. jjukira aba ayogera ku bintu ebyo bye yakuguka ate talina mubeezi kati wafunayo mu gavumenti asobola omuwuba ngaamuwa ne kasente hmm. golooza sente yandizijjayo zimubeeza mu nairobi kati kyobaola mu stwaga eno anti stwaga eno woba toli mugumiikiriza tosobola kati aba amufunye webadda muluumu wamuwubayo waako namuga kakati wandiika bwoti nawandiika essanyu lyaliko olimanyi lyali aludde okulaba kasitera nyanzi under the influence of alcohol mm. man and sex byabadde amisinga eh, yakava mu kalulu talina ssente mm. tu emyaka gyabaddewo talina sex mm. kati eyo arikaw kiseera ngaowakava mu kalulu n'ogenda mu nairobi okubeera mu nsi eri expensive nga bwetu sente ngaazijjawo mm. jukira bamugoba emakerere kakiseera nyanzi ŋenda mukusimira slole by slole ojja mugwako wewunye n'okwewunya tuwunzike eh, njagala okuwunzika kubatulaba buli muntu yenna tuli mu struggle mpagira president museveni ye naye kati president museveni tagenda kufiira ku gundi kankubire president museveni is not here 10 years ne 5 years president museveni is not here for the next 10 years ne 5 years katonda ajja kuba muddiddemu ti kati kakalamu mwana muto alina byamanyi gwe ensi togiraba ensi engeri gyetambulakukubulire neyo mufasifamiro ojja kusanga nga waliwo abawagira omusajja wabeene kozi okitegedde kye ŋŋambye aa mpakulize esajja balwaya awagira nukiriya ah, yabuddeyo negamba nti emotoka yaliyo sebo ya bbeeyi nnyo singa eyoona omanyi waliwo okutambula mu ddinaayo hmm. kakiringa tulina obulwadde bwaffe wano sirimu hmm. omu ne bamugamba nti walwala sirimu miro eddagala hmm, n'awakana kwe kulivinga indinaayo essajja eryo bwekyalibeerawo okuva ku mwanda roodi ne mumaama waalyo ne ligenda libadde lilivinga mu bulamu bwa ddinaayo kulira wakitaawo okukulira awo okusuzibwa kati oli oli bakamuwa sente mm. 1 billion kuleta studio neezimbirako mm. ku ttaka lya kojja kan imagine obusiru buno ate bwe yazimba azimba ku ttaka lya kojja kakati ate bob wine yaleka ettaka lyabamaama we wano n'agenda agula eri n'agamba ne baganda be bonna ndowooza look at this family mm. ediyawe alina mansion temaina e, paliament eringa eh, paliament e, gundi mikwine mikwine gwensinga eh. obukulu mm. Look at his house. Banjo mani ali mukalina. Banjo mani alina makawe. Kati kankubuze. E bwoba olondo okulondo mu family. Mm. Eva president wa Uganda dak. Mm. Bobby Wine neri risajje litabani lya gundi. Oba ake. Ah, bwoba olondo olonda wa. Nze. Nyende eri mu em. Maget. Chenkugambi. Ate kati kancho kancho ngere question. Mm. Bobu waini nga mazo kula kako vuna wa gande vaina zi mansion. Mm. Chitegeza bakuta. Hey, eh, bakuta. Tebagenda kujambu kule mbeze nga vana kuba. kuba. Mm. Bakuse. Nasemba yobuto. Nesima ni danks katera zimba. Simi danks vitia. Vibes. Da, da, danks vibes. vibes. Mm. Arimu zimba. Bitia. Boba mu Uganda unonya am family. Jojamu president wa Uganda dako. Mu family zisoka. Esatu mu Uganda. E, e ya e bobu waini ebulamu. Ah, tebulamu. kubanga bano abasinga bogendo leeta bafunye sente nga bali mubukulembeze palala papa sibula njagala okusibula abantu babasubscribe on online media channel tujanga kubano nga tukola ki nga tusabula era tambuza vidiyo eno gamba munno kubira munno nti wisidomu ate yatudde ntende mbagala nnyo mbatumidde nnyo enamba yange yesimu eri 07014943 musanvu ziremu ana mwenda ana asatu mwenda bw'okubagamba wisidomu yatugamba wetukuba tutunuzaako vidiyo aha nga nteekako vidiyo ngompa wiino nga tujja tumusensegula wano buli wiino njagala kutandika ku isu ya china mm, isu ya china eyo eh, ab'e dubayi mwampadde ebintu kampuni ozimanyi zonna ezisinga ezitwala wano abantu ezabano za bakungu bali mu gavumenti kyovola mm. abaana be uganda nebafiire mu dubayi kata iraka mm. teri ate owabirewa owabire omukungu eh, yonna tujja byogerako etopiki eh, nyingi okimanyi nti nno winyodoro ne bachief justice be uganda hmm. bonna tebafayiringa nga bugagga bwabwe teriabo mumanyi ekitegeeza babbi palala papa babiwaini eh. omukwatako bwoti oli nukiria kati winyodoro yalumba amerika bamugambye hmm. ssebo esiga eddamuzi <laughs> ebyo tujja bibagamba <laughs> nomebyogera mweraba mweraba banaye